Eh, mu studios mchakara gonna ko lwalero eh, omukodomi wange asumani basalirwa eh. mukutubidde akulamusiza agambye nti muko omukukuna mundabire yeah. and remind him that we shall sort the kadaga issue you have the 5 billion on, on the floor of the house you have the 5 billion uh, uh, you have people who can attack attack to leave the fire burning in the parliament mm. eh. okay a, a young a young intelligence yo mm. in a video in any recordings bwino mkaka teweka to, to inza kwegana nje sisiga bifana sisi msizi wa bifana benka kutuwa lila benka tuwa alayu kabaka genze ateka agenze da achimanyi nti uh, uh, boba MPs baba gendo kusotinga utisongeyo so, ilaifa yu bilio ilaba agambi hmm. who has this money five billion weziri um serinya lukawe mkwano gwenye because because kwano yes you must be tough on this drunkard when you go to the president make mm. sure that you are namai ni kadaga we must install machines in kadaga's office nerinya ne mulio kwela kumungendo kula okay. Oh. nga mise badaba kweti hivyo mabiyaba kula kwa magendo kula military intelligence ya bino nyizemiezi mkaga ni bichibula ni bakula conclusion bili rasha bili musiko ino satellite yebi kubwa okay. atulisa kansome ntandikira wa yeah. why 7 years yes 7 years yes ndiko page mnana eh chapa chino chabaita the wisdom of, of uh, the wisdom of a fisherman ndiko page number 8 subtopic egamba why 7 years this is what important the 7 years is just a diversion this can be deleted on the way or rejected by the parliament what is important Uh, to the Kakosa group is to ensure Museveni's successor does not enjoy unlimited presidential terms. But the problem with Ugandan politicians is that when they are advancing political arguments, they forget about their earlier positions. For example, it was stated that Uganda amended its Uganda amended its constitution in order to make it flexible. My question now has the NRM changed this position? why what is the situation that required a flexible constitution that has now changed today number two we've been defending the president's continued stay in power on grounds that he on grounds that he is um, a revolutionary uh, politics like nrm what is important is not the term limits but the challenges ahead and most suitable persons to face those challenges okweti korubengo Now, if set term limits, we are saying that the NRM is no longer a revolutionary party that is guided by term limits, but uh, challenges ahead. These are not simple issues, as the likes of Kakoza do believe. They are sensitive issues uh, to matters uh, concerning the party ideology. The Kakoza group should be contented with one thing. They should not be fearful of the future. What shapes, what shapes future politics is institutions are not political maneuverings. Those who tried to block, those who tried to block Daniel Arab Moi failed, and they, and eh, they failed, and they, the country paid dearly, and the country paid dearly. What is imperative today is to ensure a peaceful, peaceful entrance and to exit eh, from power ensure that there are mechanisms that can stop a bad leader from being a president of Uganda, ensure that there are strong institutions that can shape the leader, ensure that there is wide exit, wide exit space through which a leader can leave power. Nobody, including medical doctors, can understand the minds of individuals. This is a price that former presidents uh, Frederick Chiluba of Zambia and Bakili Muluzi of Malawi have to pay at the hands of their hand-picked successors. Rules of succession. Mm. Mm. I hope the Kakosa group do understand the rules of succession. Succession politics has guidelines and rules. This is why I have included this chapter in my submission. Factors that determine succession include the two scenarios where the incumbents can either voluntarily retire or is forced out of power. The latter scenario implies that he will only um, he will have no role in determining uh, the successor. The voluntary retirement is such that the incumbent remains in a strong position to influence and determine the successor. It then naturally follows that the incumbent cannot cannot cede power uh, to somebody he does not know. Knowing politics, knowing in politics does not stop at somebody's name or face. It extends to a historical bond. Experience shows that it's highly risky for an incumbent to entrust power to somebody without a historical link. By this I mean a long-term relationship. You must have guarantors who can who can invoke this historical bond if he or she turns hostile. Nelson Mandela in South Africa ensured this um, in the hands of Thabo Mbeki when he succeeded him. Secondly, a leader does not entrust power to somebody who cannot easily establish his or her who, who can. can easily establish he, um, his or her own political base within a very short time is advisable to incumbents remain with some sort of influence in the government for the first five years following their retirement. This is because human nature loves freedom. It seeks to get out of the shadow of a predecessor and establish their own identity and legacy. A person who can easily establish a political power base gets new friends and can easily can and is easily hijacked by the political opportunists of his new base. Lastly, a leader should hand over uh, to somebody who attributes uh, the defeat to the retiring president. You hand over power to a protege, um, to protege or somebody who feels that his successor is attributed to. This is what we call politics of overwhelming. A person who believes that his or her achievements are related to one's own individual abilities and popularity is usually politically dangerous. However, even the turncoats or weak leaders are dangerous. They become an easy target to political manipulation by the opponents and try to prove that they are not dependent on the retired president. A retiring president should never underestimate his successor's political abilities. People change and they are not stat static. As I pointed out earlier, there is a person who can accurately, there is no person who can accurately predict another's mind. Many are pretenders, and furthermore, politics, money, and religion change people's attitudes and behavior. This is because they are attracting friends with different motives. This explains why, when people get money and power or get married, they change friends. In Kenya, Mzee Jomo Kenyatta and the Kikuyu Mafia underestimated Daniel Arap Moi. They believed that since Moi came from a small tribe among the Kalenjin, the Kikuyu, who had established a strong link within the government and in the private sector, would snatch power from him. They looked at Moi as a passing cloud. However, he outsmarted them by borrowing power and support from the other tribes. In Zambia, Frederick Chiluba underestimated Pat Levi Patrick Manawasa. He was deceived by the medical doctors that Mwanawasa would not uh, complete his term as president. Mwanawasa was a victim of a fatal accident that February affected um, his abdomen. He reasoned that if he became president and gave him trouble, he would die within a very short time. Therefore, Chiruba suggested that the new president, uh, the new the new president be deputized by a vice president who would take over upon Levi Mwanawasa's demise. Um, but Chiluba, who later would pay heavily uh, for this, would later pay heavily for this. Mwanawasa subjected himself to a long and embarrassing court process where his underpants were exposed to the public. Most of his former allies were put behind bars. Mwanawasa wished to remain and die in his own and die in his own man. he did not attribute his ascendancy to the president to Chiloba's role. Chiloba failed to understand that Mwana Wasa, as a private lawyer, could not pay for his huge health bills and doctors had best their death period into this fact. However, as president of Zambia, he was waging um, a corruption crusade and forcing people to vomit what they had stolen. Mwanawasa's exorbitant bill was peanuts to the excited public. Therefore, it's important that the retiring president ensures his successor does not undermine his legacy. President Yoweri Museveni pointed out that he does not care about his he does not care about his legacy. However, this is important. Ugandans will rem remember Museveni among other achievements as a man who restored peace, stability, and human dignity rigidity and rejuvenated the country's image. Uganda, Ugandans, for the first time in history, saw soldiers who do not rape women, who do not kill with impunity, or who do not steal from the public. They will remember that Museveni turned the number of killing fields during Amin and Lutwa's time into an industrial center. In the 70s and the mid 80s, in the 70s and the mid 80s, people would scan Namamve with the Forest on a daily basis to retrieve corpses of their dead relatives. Government soldiers would take their victims uh, to slaughter dungeons and leave uh, their and leave uh, their dead bodies to be collected by the relatives of burial. The place became a mortuary of sorts. A group of youth permanently remained there to depend on the incomes of relatives searching for the lost relatives. Museveni will be remembered for the pro-people policies like the UPE, US, PFA, etc., uh, etc. Prosperity for all, free and fair elections from the village level to the parliament. Therefore, no retiring president will wish to see such achievements erased by his departure. He therefore brought the party possible threatens from the mind above. In the case of Uganda, there must remain monuments uh, for President Museveni. This explains why Moi did not rename Kenyatta's monument after his own name. He put up his instruction nti gyebaleko mukulu banda mpuliddeko nga lukwaga agamba kyagulanyi nti ebyo byagamba abantu okwekalakasa amateeka agafuga ebibiina tegakkiriza okugjako ngaamaze uh, simanyi kyabadde agamba wano obubaka obumu tebuweddeeyo naye nze ekyalukwago kyeyayogedde nakiwulidde uh, ndowooza uh, ayinza okuba abadde agamba kino olukwago kyeyagambye nti nno uh, kyagulanyi oba ayagala okuhandolinga ebintu bino asooke obwa pulezidenti bwekibiina buveemu nga besije bwe yakola yasigale ku struggle kubanga bajja kwekwasa nnyo ensonga eri emusibe emikono kakati tojja kuganda kyakulanya ekkola bintu byakola kubanga nebagamba nti waliwo edabo egidisodi dabo egidisodi kyakulanya muto tetulina semwogerere kyabula nebesi bali ku sekuriti yemu tetwediimi tukole tutya no even ugandanzembabuulira ugandans bantu beekolya byabwe bavudde mu covid bafunye eki omuntu kyakolayo gyalya toyinza kuleeta kibuga nokiteekamu tensoni gwe kyagulanyi nebonoetera tensoni mu kibuga gwe abantu bajja kulema okusasula renti kuba tikira forward and bock howard gundi linkages abantu bajja kubula sente ezikola ebagaanokusasulare nti banka zitwala ebizimbe byabantu everybody will hate you ate nze nga bwendaba tiyetandise bubi dipi mukinana we yali yamaanyi nnyo naye yayina entebe ataano mu nnya ekyembagamba eh, eh, eh, nti bano abajozi baleme kwata sente kugula bantu bagonde nakumuhalasinga itakes tututango bamuleke n'ekibiina kye n'abantu be balonze go back we have more omanyi kyagulanyi bano kyebatamumanyiko balukwago kyagulanyi is fed by intelligence from government kyagulanyi ayina abamerica ayina cia kakati yeggwe ekyomugaana okukola kyakolaki yerukwago bamugananga okutambula akatatambula negu nebesiye ne bagenda mu wino ne balyayo emmere ne bakolaki what is he talking about bukookola obugeyana maybe ibye atidde nti mukama we ti gundi ona amutute kola imulaiti kyagulanyi shuduno obwami webula emyaka etaano yas achieved march avudde ku bidongo alina okuappreciatinga kyafunyealina nokuappreciatinga bannayuganda kyebamuwaddeembeera mu bantu mm. ntambula nabo alina okibala nga achievement yes. basooka obale kino achievement t otegeere nti president museveni can you go beyond 35 years me i don't believe that's why there is a panic in the government nebaradicals abo bewo to think about money nti buli omw agulwa is not easy intimidation nze maze emyaka musanvu buli kibakola nkibuuka buli kibakola nkibuuka why why do you believe that i can now abandoned the sacrifices I've made in seven years to work with you. Are you becoming stronger or you are weakening? Manyamu informed. Kakata ikindu eke yaba nafu habu chiba inokola. Bakendeze kububi. Why? Kupaka kati, all right human rights violations, donor countries, not donor agencies, this is obu yambi. Naka untiza weziri yibuiru bazi kute, bazi filizi. Zaba ntuwa singo obu They want to deport abantu baffe abali ebweru abava kubaka kati balabanga ffe e, e, baliko inflated title advise bakulowooza nti you are one of the king people mu gavumenti abantu baffe bajja bakomyawo wano balatives baffe bajja bakomyawo wano kakati these people should, should ensure nti obubbi bukenderako ku kasente akatono ketusigazizza aka gavumenti kakolebye kasaana okukolaki anti the situation improves two is not bad, it is not bad to bring their money back here. Send a single wing is in Makutia. Invest this money in the country. kakati bakikaka seye akugambye nti tamale lwaki kasooli wa uganda alimu microtoxin bannauganda tebalwale enkugambye kiri kimu nti eh, bamuliridde okumala ebbanga denze watayino nti we should prepare for hostile kenya Mm. That's what I would, I would give the strategists, Uganda's strategists. Mm. Kenya bojitunulira, ekola ndagano yo direct ne UK, ne UK norwalero, ya kuzendagano ne UK two days ago, in a direct to trade arrangement in the USA, they are going to establish a garrison, a military base there, of the people Biden rang immediately, but Kenyan army, yalitegena mukombati against the mukombati Somalia. So we must decide nti mwakabiranga rwanda nembaga ndi bannange mubulyemu ekintu kimu medini rwanda ekiri mu nyumbayo wekiri but rwanda was exagulated imperialism ngaomutwe gwaffe bagitugamba neighbors webati webafanana kakati if kenya has isown agenda mwakwata pipeline mwagiyisa tanzania eyinza okubanga naye eritaliyetinga it can have new allies yembadde musinga okutunda ebintu balance of trade yaffe simanye eri dola milioni lusanve ya eyinza okubanga efunye bya new yara eggwanga liringa muntu ngenda nembabuuza nembagamba tinze kakati mu myaka musanvu i went to state house once entebe mu myaka musanvu i went to okero house once waliwo omukwano gwange onomulowooza yafasiriddanga mukulinnya wuwe thats me kakati gwebwekibanga obadde oyina sente zojja mu banka umusa nebagoba ku mulimo do you gand check a mm-hmm. country must know how to survive tokyalinayo kakati ono kyagamba ekirimu amagezi kyabuuzizza nti if what is for export which would be of high quality has problems are we sure of the loco one yabuuza ekibuuzo ekyamagezi ti bwebibanga nomale byogenda oku exportinga byebibayowa best ate byo ebirwadde ate byo ebirwadde t kani gavument hav egundi egroup babbi abasomeyagemakerrago temuli baprofesa baleta bicovid biki abonabajjamu obwesige inothe countries wuduno kitundu ki oyo gundi gwebagamba ava kuki yavuddewa yavuddewa it would be an inquiry mm. a serious inquiry naye kirala n'okunoonyereza nti ddala eh. ddala alicontaminated kubanga nekyo kisobola okuteekebwawo ngaoli alina kyanoonya kiralaexactly eh, ah, eh, tulina okumanya eh, ddala kasooli ono ah, ah, alicontaminated era bwabanga alicontaminated ate lwaki bwe kyafulumye abalala bakyusiza nga balinga abagamba kenya eggaddewo trade ne uganda ku byonna nga tebogera kyakuno nti kasooli bamuganye moving towards that we must have a strategy nyombi agambye strategy to survive saalongo nyombi wekitalante bagambye naye nze ndabanga kyagulanyi akisigaddemu yekka bano basemuju bali mu kulwanirira bifo mu palamentisemuju ah, ah, ayagala obwakifo wiru naye ate yagana ogenda wakyagulanyi eh. semuju era bajjamu battula temumwegayirira talina kalulu katta bano bagamba semujo ajja kutta obulu bwakataka nani mugisa muntu yatta obwa museveni gondi yatta obwa museveni tunkunde abantu mwekye mutamanyi you are calling over people for nothing nemubaita nembawa ne sente people know whom to vote nobody can spoil anybody's vote ekyo mm. tekiriyo what type of person can vote uh, uh, gondi semujo as speaker hey. ani tasobtaina nzaye chomusaga semujwa yakala kubulaka miringa nti aje mumugambe nti bova kuchino mba wachino semujuta alimekulowoza kakati ayo ofani anajimwa kubanga eh, eh, yalowoza nti chagulanyi akolaga ayogeraganya nani ne kadaga kati create trouble for kadaga kadaga negotiating ngakuwete bajja muwa semuju you failed to leave FDC to join people power people power by law mwemwina okuva chief whip mwemwina okuva leader of opposition mwemwina ki kikkirize kite era wembasekererera semujwavuma museveni nti alemeddeko mm. yoba chief whip tayagala buda ayagala bufuula bubwenabo babibaddeko ekisaneyamubaddekamuveekofdc eh, eh, eh, badde leader of oppositionebisanja byonna how can you have emanike semuju to be speaker omusajja yakugamba nti nze buli lwabatta omujasi wa uganda esomalia ansala enkoko can that be speak of parliament? If you have a limba, bagene baga mumu wakike munu. Tibabala strategy, ask me. Teri muntu wajia kusipoya linga karulu. Mbabori the. The way Nankabra is handling issues, is going to split the party. Mishando Kadagazi issue appear to be malicious, I can tell you. Kadaga cannot be vice president. kada ga tubi vice president to be surrendering yourself to humility constantly naye nina nekirala nina nekirala kyenda ajja kwata bukwasa ajja kuyingira buyingira kwe twayingira german tugenda wa window eki kyabera mbi kiri kimu we not to serve the sea atukuba singa twagenda ekirala e e tulina parliament ye kumi tulina parliament nakabirwa nakanjakala kwa prime minister njakala kwa njakala nakabirwa jakuduka naye palamenti ye 10 nemu yegenda okulonda speaker yes kati lwaki ene tumalira obudde no. issues za speaker bali kuba gundi kuba pia baba wa sente bakola chi ante bali mweno kakati okubitwala mu parliament ene ye 10 ah ah na bali mwe bali na bali baba nonya ante mwe bali baba nonya lwaki baba nonyeza mu mu parliament ye 10 nemu methodology nankabirwa is going to spoil this part and nankabirwa will pay heavily why botebalabwa the good thing about these people botebalabwa abakozesa nankabirwa tebalabwa they know their future most of this singa government egwolwaleero reprisals will be meted out by you people abakola ebintu ebyo the rest the real people tobalabako no tojja kuwulira musajja wa iso head wa iso nga nvuma bajja kugulayo akasirwa akaganda kadde ku social media kavume agatakwisa nabantu kikumi nga nze ndi mumitwalo etaano bo bali bekweka tojja kulaba nakabira bali tabalabako bwekigwa nga badduka bo nga badduka batema gwe ngaofunda nakyo thats what they do me i know what is happening in the government i know what is happening in the region i know what is happening mugundi globally i know am very much informed there is an emergency of a strong group in NRM that can split NRM into two if these issues of appointing ministers of electing a speaker is not properly handled you will see a split a, a big split in NRM you will see an oxidus of leaders leaving NRM I can predict I can bet my money misando abantu bemuyina kuba minisita kubaki banakyobe baani abantu bategeere eijanaki t if you dig a pit to cover an old one you remain with a pit ihave created trouble for you for seven years if you create other mirundi is what will happen ihave refused to be, to be, careful, to, to be silenced you are talking my children let me think ndisibarobazibanu kwanjabata ekyo tewali question akubye omwana wange natwala esimu yenaki nja kumutta nefamiry nekitawe nenyinafe tetubagambangako bagandeko njabatta i'll kill them ok uh, yetamale nze yino sente eri yabanda tudde mutuliziganye nate oh, oh, oh. tugenze buterevu mumawulire ezakayita ku ssaawa ebbiri era nga tuli ffenna okutuukira ddala ku ssaawa ezo ssatu njagala okwebaza nti webale kubeera nga oli wamu naffe uh, webale nnyo n'okubeera nga owuliriza uh, ku kyenda katonyeze uh, munaana uh, akati njagala okujukiza nti yesebo mm. mm. mwasa omutwe awamu omusayi mungi eh, ne muganda bantu nga betakulidde ebitaliga eh, nga batakula nga batakula obaoti omuntu ayinza okubeerawo nga anoonya owokutta n'amubula ng'onoonya kyomutira nekikubula webasi abubalira bwebutasoma hmm. nti those people tebasoma hmm. alo yes hmm, what are you telling me <laughs> byannema okwawulanti the issue would be if we must all of us protect the image of our country hmm. fenna kitukakatako hmm. mbagamba bulijjo nti bakugaa nti bwosanga mamawo nga akuna myoyitabe banno bwembadde muzanyomujje hmm, mulabe kakati country whether uli mu opposition or not we must maintain to see nti ebintu ebyo byebakuba babaserikale byebabibagulaku oba baani babulwe nti babituuta mu social media byali badde bigenda mu kakiiko aka human rights commission investigate this and the human rights would be empowered palamenti e naye egenda neroza nti einawo gundi einawo ki einawo obukiiko e obwenjawulo naye nimerekeses kasibanga etandikikintu bajingira kubanga bano tebanaliolizinga mbeera mbi gye balimu akalu kaladi kugulu akalowooza nti akafaanana nabali abakutu bekitalama kotekalono the government has not yet foreign but we can kulinga nti gavumenti erwala estate a human being hmm. a human being is attacked but your capacity to recover tukita political inertia nti after the long time estatically developed political inertia egaga tibagala sente bagala kyaba abayiso baki bakwata abantu abobwerere ne bakola kiba baliyeko sente kati gweyinza obutategeera nti byokola ebyo ebikulamu abantu enjala ebikola ki byebituviiriddeko kubanga kati omuntu agendera gamba ti aa famiry yabagundi sijja kuassociatinga naye oyinza okusanga ne kasoli wammwe omuntu tasooka kuwulyako nagamba nti kasooli wamwe meizi wammwe afunye problemu yimpuluvu iti akera kukezi nababulokin because for you, you are honest people nti ojja kusanga nga ye mukyala amiria kyambadde minister wa trade kenya kyemugambye kyakkiriza wat if tumwala egaana ekirala wat if egaana ekirala hmm. nga okera bukeze ku makya n'ogamba nti oba omuntu alina oba kyakusupply nga obanya mubaki kani wekeup one morning noga nti aa nti e, e, ebyo toleeta no somebody can tell you hmm. nti egundiyo e, ejikira enyeezo alo oli kukyenda katonyeze munaana webale kubeera nti okyatuuliriza era nga njagala okwebaza nti tukyagenda mu maaso tujja kuba nga tugendako wano tujja kuba nga tugendako wano mu katabo nga bwetwagambye naye katusooke tukuse kino nze kapasite yange enjiina yoyo ataakami ayiritaliyo ekyo sigenda ku polisi sikolaki eh, eh, aye nekirala bwobanga oresponde nga ogenda eh. nakyo olina okwegendereza omuntu anti ngamba omuntu ayinza okukutega nga nagamba kamuyitire ku mwana we namunoonya obwedda oyogedde n'omwana simanyi ku vidiyo mbayinako that there are people who want to intimidate him. Mirundi is not intimidating. Kill him, a woman zitayo. Newa mnambi zitayo. Mbata. I kill you namu abamu mbata. Kutuwali ya ina monopoli. So that's one. Nti, you people, buli ya inachi akola, akitegele. Nti, we need to improve our image. It does not help us as a country. oba oli mu position oba oli waki okugamba nti nze kamba swazi wabubaine yina kyayita okumulisa hmm. okumulisa naye okumulisa if they cut finances gavumenti bakijjako sente gwe abantu bona agenda mu ddwali yeddwali abaserikale bwe baneediima abasawo bwe baneediima so it is a country is not like a, eh, some figures no when we are fighting if a country we must understand mba gavumenti omukazi bwaba ayina ewaabwe gye yava nga bamusibirira ebintu bwe mba mulwana tayasa kabada tayiwa kabada kuba naye ayinamuki mm. ebibye mm. kaka naffe tulinamu okutegeera nti bano bannaffe abali mu security sente bazagala security e, e, e, intelligence is very important intelligence zenyindo zembwa abantu okutrustinga intelligence erina eh, okuba nga ekwata batuufu intelligence bwetakwata batuufu eyo yeyenyini efa nti abantu bajja kutuuka bagambe nti aa ah, ah, katalaba bagisa abo baani lwaki batambulira ku bubodaboda bajja kuba besente emitayimbwa ojja kulaba bagiso bebakubye nga balina kwekweka kubanga luli museveni abadde atambulira ku security twebaka kutulo ogundi bamukutte nti eh, bizze bitandika mpolampola bakuliganizi ne bajja abo bakuliganizaabo nebajja oyoali muyiso oyo akola ludawa oyo ali ludawa agataasoma oyo akola ki no security should be for intelligent people who can analyze information security should be for intelligent people who can analyze information but safe houses cannot be nti zikwatirwamu n'abobwereere n'abookuwa sente nti gundi bamukutte batwaleyo sente ana bana abaana bakugamba nti abaana bangi bebakwata ne babata bebalinayo kasente but they come out with settling evidence bobyobwene kyakola ne banne nti bwe kyebakola bawulyayo omwana gwe basumuludde gwe batadde ne bagenda ne bamulikodinga n'abagulya ebiriyo eriyo simanyi ic eriyo amazzi gebakuba matu eriyo simanyi gebakubasiba ne balebeesa eriyo this cannot happen in uganda we are doing our country disservice kubanga the country zonna zimuvinze all the countries are becoming democratic. All the countries are, are observing human rights. Human rights are now benchmarks on, on which financial assistance is given. nga bwemulwanirira ebbeeyi one is a akalusu w'ente thats you should also fight human rights violations because the countries use them civilized countries use human rights records to determine how much money kwani waassociate buliriyo gwakuba maama wo gwakuba mukazi wo kakati nebagamba nti look updf is ahered everywere amagye gaffe gabadde malungi nnyo kakati ate mwe bumaze okutayo socialis zonna amagye nago nemugaliriza mu lutalo nze nalisebangakuwamiriza ne poliisi webasibye empimu era basajja batu tebakuba amasasi nozeyabalagiraga nti dispas that group mwali bakubamisa nti akubye mubamauli amasasi hmm. these are highly disciplined people mutuli abamaji abo bakola patrols aniko bayimiriza nebamugaa nti onabe balini abopo tebakuyimirizanga nebakubuuza nerisiiti ya pesa risiiti ya pesa ikowapi olonga bagalaisiiti yesente zolinasente ate <laughs> naye bano basajja bantu betambuliraki byabwe hmm. owapatayiza nopatomera nabayitamu but eventually bwe banagenda bamanyira abantu This must be a temporary issue. The permanent issue is to use the intelligence to preempt it. As the president pointed out, nti mujemu balingi leaders mubafunye rehabilitation gundi mubateeka meanwhile tubajemu information tuba rehabilitating simple ye paulo muhanga kyeyakolanga badyanga twejjukira ku mulembe gobate nga badya bana abaana somenyi ba computers nebabateeka mu paaka nebabateeka ku railway station nebabateekawa to do what nebatandika okupointingamu abantu babattanga but otherwise tupoint point eriyo e, e, e, omutuufu nomukwatya eddala nga mutuufu nomufuna information most of this by young bana bato their misrate bagati kukubulabo emutani wange aggressiveness yaina abadde atambulanga avaabo so is uresividence Mugamba. you are not me nze nakapasite yamaanyi nnyo so therefore eh, we should look what it is don't, those of us who talk of these things we are not talking out of malice no we are talking out of concern because nze money. i know what is happening in the region i know what is happening in the country i know what is two ewaka eh, bwemuba n'ekizibu naye gwe nokwata miliyoni bibiri noyingira nabyo mu palamenti nti okubeka daaga kakati what you don't know to be to be defeated nzikiriza nti abantu tebakoze but to fight let me tell you aba bakwata sente nebaziwanankabyo enale kadagazi the way you handle kadaga will determine the future of enale i'm telling you you will see an oxidas of leaders living enale when I predict to see ten things, I see eight. The way you handle him, and say, "Meru chagala muchusa, Jesus muchusa, is to humiliate me, see yagenda." Tuwale chagala muchusa, muchusa jawo sente, unwala president office or kundi, anfuge, anwanyi sija, sija genda yu. Kangiri wangi nkuwe vila kwa mumpali, anarini yeye. Is this not a normal transfer? No. this is a humiliative appointment nti katumuteeke wano asigale ngaatukolera nga tumujoga nedda ngenda wange so the, issue, the two issues are different yef you use 200 million to buy of mps to get lead of katala nogamba nti nekifo kyanakyoba okyagala nogamba nti nekifo kya pps okyagala nogamba nebaminisita bataano obaga gusalive nale kubanga ekibadde kikyakuumidde nale mu buyinza biri ebyo one service delivery. but you him as a pro people policies. UPE ani babikutim babizidemu ebinyeebwa. Ekyokubiri nti tubadde tukyalina ebbanga ti pulezidenti akyaliwo. Pulezidenti akyalika tukitegedde teyinza kukwata myaka ana. Society five, society changes between fourth and gundi. Kati buli omwana onya gy'alaga. Three, this government is, it is no longer easy to defend it. izono nga hizi faba cha hini milioni tuogira ata fetu tasasula fetu ina facilitation abali ya e senta ababaga vesiriki abantu bana abali yewelo baba gamba kuma uwani kwa kwa atapa kumye mia you know what is going on because of the way we are handling Ugandan affairs kakati kwa ichiba nga mwemusa zeo tuweli mine necho kubili nkugamba nti echo kubili simu ino kumanya nti Bobi Wine bwe yajja yagayibwa nnyo kakati mene lida bobi waini yafune bisibu bibiri bobi waini yagayibwa nnyo nga tewali ajinza kumubeera mabegawe experience ya dokita besi yetu naitu mazo jiraba tibesi yibu atula wu babeti kami haba andibo na yabafula bemvoi nga yama zo kutula wu kakati bobi waini yibu atula wuna akole chintu che many leaders refuse to go to people power kubanga angaba mugaya kakati this has changed ala ziba nubamugisa muntu baninti is a power to region in number you want would be a minister people the other thing is nti eh, gundi you you can create a leader for the opposition wizo kuti omuntu nga kadaga no mishandling bo mishandling ogero kulanga badduse kuba kadaga ina status wizo kuiwe chintu cho no chiwa ku muntu ogu nenga koze echi what can kadaga one person do with the 400 mps boina joko kama nyiru bujuzi bwokka you handle it mishandle this speakers role para elections ena ali mu rukola pres me when i tell you six things you can create a, a leader for the opposition noleeta abantu ne badduka abantu abajogeddwa mu gavumenti muno bangi nnyo abantu abanyigiriziddwa bangi nnyo abali mu gavumenti muno abantu abasibiddwa mu makomera ebifo byabwe ne babitwala bangi nnyo you can create one of the safeguards of a leader never allow the opposition always deny opposition leaders credible leaders but in many cases abantu bonna abafuze amawanga bafudde eno nti fpatrick mwana wasa yali wakiruba he left yali waabwe ono wadda ogundi abonyabonya dos santos yavaawo yava mu ruling party nagenda eri kyama kyamapinduzi yamaanyi gaayo nti buli agezaako okuva eno balwasa bani babalwanyisa kuba kyama mapinduzi is very strong who caused the trouble for moi his former vice president hmm. because these are known people ate baba bavuddemu nga tebalina emisango gye bakoze wabula kano kagrupu akabaladikozi ko kalowooza nti atuwambe buli kantu tewali wanuwe traffic uhalas us we live kasa mutu halasinga nga tulivinga ngatambula nobwongo bwaffe besi weyawonera e, e, e, wetwamuwonera wali wamu ti at that time president was still strong naye yagenda n'abantu bemeka so many people besi yagenda n'abantu bangi ababaka wa palamenti nga makumi atano nga baani so me am not opposed to changing naye bano balina kye bayita deception ewali eh, sente nga bakugjawo nga bagamba mbugwe bakupolomoti nze ndi musajja mukulu mugezi omwana tamanya kikyamu nakirali nze omusajja yasoma propaganda simanyi bwa advisor gye bwenkana valu yabo sigimanyi simanyi bwa advisor nti this is nothing gwaga sikimanyi sikyevaluatinga ayina yevaluate the way it is done the process mukitegeera nti buno bujozi kakati yesu siga nti sipiika talondebwa but the method of doing it the moment you express a lot of hatred to somebody youll create a, a, a party a leadership for another party nga lwa bujozi amtelling you nzamwe very honest man oba onzita oba okola ki naye nkubuulira ti ifu kadagazi issue is not properly handled is not properly handled andikadaga temwijja kumujoga ndikadaga abere vice president how can a speaker become a vice president oyo sekandi yali munafu what if she goes on haro nobaka bwa parliament naabuvamu yalino change anaba wa muntu omu the way you handle the issue abantu balina diplomatic sacking what if somebody had come to me naŋŋamba nti genda osome this is a program for you gendosome omala kunkuba mauli enonyonona vaise nyina bamukebera omutwe mulalo nti nkukuba enyondo nekwasa omutwe tiwebera uli conciliation kati the way you have done it is wrong kadaga waba wakuvaako eh, oyagala avekatyakubaogambye eh, method eh, yes noleta milioni bibiri nkubiro noleta omutwe gwe najja nakola ki nebakola oh, oh. infoti zonna bagenze ewani kadaga werufomu epate tulabe nga tudduse gwekululwo nabalala baddukekululwo oyagala bakikole bat kugambye nti si kadaga yekka baagala baminisita nga batano nkugambye ti eradiko gurupu ina enalemu is consolidating itself it does not realize nti this time is not for isolation this is a time when you should, you should seize intano languages nti e, e, e, empisa eri kukiseera kyakukolera wamu kiseera kyakukolera wamu consolidating buli contribution yesu kujoga you can create trouble nemujoga abantu kataka nabegenda nabantu bayitirivu nyo ejoko nelibagwa mutwe obuchosi nebagwa mutwe okujoga nga babakoledde nekubagwa mutwe katukomewo muli mutya bannange dr mutebi ndi mukugu mu kukuuma ebyobulamu nga nva mu minisitule ey'ebyobulamu olw'okulwanyisa obulwadde bwa covid-19 gavumenti etaddewo etteeka ery'okwambala